冰雪起舞，踏雪而下，梦想闪烁，勇敢拼搏，今生镌刻，月无欢歌。天地间铺陈浓墨，四季装淡彩勾勒，一代代温馨雕琢，一辈辈诗意着色。抹不去五色，染。 再没有碰自愿发来的手掌。长城内外，飞过雪花，冰上起舞，踏雪而下。梦想闪烁，勇敢拼搏，一瞬间。 莫不惧无色，然不执无刻，眉在刻骨，勾勒桥的魂魄。何中的他。 自来的喝中国茶，看中国画，看一幅东老的画，在中国笔怎么下？喝中国茶，看中国画，看那百川天地，在工笔中装作神花。喝中国茶，看中国画，看一种奥运的美，在中国梦怎么挂？冰雪喜欢那山水。 穿越流光，自远方来的手家，喝中国茶，看中国画。